Okay, hi guys. Hari ni aku nak bawa korang pergi ke selatan semenanjung Malaysia iaitu Johor. Area mana? Jom, aku bawa jalan-jalan. Penat by drive. Assalamualaikum, salam sejahtera, Hi komers. Selamat datang ke channel Dak Kampung. Kalau sharing aku ni bermanfaat, silalah like, share dan subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terbaru. Okey, kali ni aku pergi untuk work trip. Aku ke Bandar Penawar dan juga Desaru the next day sebab aku penat gila nak drive balik. Okey, so ni bilik dia. Saya asrama sikit. Dia memang macam ni. <laughs> dia punya dari luar tadi macam ketupas juga. Dan ada aircon. okay. dan ada oven lagi ada peti ais TV dia besar 42 inci aku rasa hmm. dan bilik ni amari untuk tak warang so kalau bilik standard ni ada bilik untuk tak warang Ada toilet dia standard lah toilet dia head shower ada bidet ah, ada uh, bagi body wash, lotion, shampoo tak ada musik. gigi ada hair dryer right dan ada cermin besar Ni kalau untuk laki bini dengan anak seorang boleh lah ni. Ha, sebab dia kata king eh. Bilik dia aku cakap comfortable lah. Cuma aircon lambat sikit sejuk. Suka sangat sebab dia banyak plak. Ni ada plak, Tu ada plak, Tu ada plak, Ada plug. Ha, banyak gila plak. Ada satu ada empat plak. So sangat-sangat sangat-sangat convenient lah. Dan ada oven lagi. So good job lah ha, lantai dia semua tiles and actually bilik dia besar tau kalau korang tengok kat sini ni memang muat satu lagi katil queen ni so the room is big cuma aku tak cuma aku macam takut-takut sebab kalau orang lalu kat pintu ni nampak macam nampak tapi aku tak sure nampak ke tak so aku penat drive 3 jam ni baru kerja kat tadi So just nak relax Sekarang 4.27 Lepas asar Macam mak tak akhir Aku nak keluar tengok pantai dia Teluk Ramunia punya pantai So ni area pantai dia, dia macam ada buat tembok Tapi korang boleh turun dekat pantai lah Dekat tengah-tengah tu ada macam lalu-lalu landai ke pantai betul petang-petang kat sini kau nak chill-chill nak main lah layang ke nak relax memang best cuma masalahnya sekarang ni musim terkujuk angin terlalu kuat ha, tu kalau tengok ha, ramai je orang lepak-lepak di pantai tu sebab pantai dia landai ni pula kalau korang dia buat makanan-makanan nak makan kat sini malam-malam gathering-gathering memang best sebab restoran dia tutup Okay, ni area view of the resort. Actually resort ni ada dua bahagian. Satu berdekat dengan beach, satu lagi dekat dengan kolam renang. Yang dekat dengan beach apa yang aku tunjuk kat korang sebelum ni lah. Ha, so yang dekat dengan kolam renang pula, dia the other side, cross of the road daripada resort yang dekat dengan pantai. So kalau kau tengok, ha, ni adalah resort yang berdekatan dengan swimming pool. So basically dia ada dua bahagian. Korang pilih lah nak dekat pantai atau nak dekat swimming pool. Bagi aku dua-dua okey. Lepas check out, aku decided nak jalan dekat beach dekat dengan hotel ni. Bagi aku, kawasan dia memang sangat cantik. Kalau korang nak OOTD tengah-tengah jalan tu, <laughs> memang terbaik. Tapi hati hati lah, takut nanti kena langgar pula dengan kereta. okay, lepas aku dah jalan-jalan dekat Tanjung Orang Mulia punya beach, aku singgah masjid semayang Jumaat dekat Masjid Ar-Rahman. Masjid ni betul-betul dekat simpang sebelum masuk ke Lotus Sea View Hotel tu. Masjid ni memang architecture dia bagi aku sangat cantik dan juga sangat nyaman. Yang paling best dia tak ada aircon tapi still sejuk sebab angin daripada laut menderu-deru dapat masuk sekali dalam masjid ni. Tenang baik. Next, sebab aku terlalu penat, aku decided nak sambung satu malam lagi tapi kali ni dekat Desaru Beach. Okay, aku decided nak duduk dekat Tuna Maya uh, Beach and Spa Resort. Harga dia RM198. Ini je paling murah. Aku book ni betul-betul 31 Disember 2021. Untunglah aku dapat harga murah. Kalau tak harga memang mahal kalau waktu-waktu peak macam ni. Terus high ceiling yes so this is the room so dekat sini ada you ada peti ais and then ada two eye mineral Nescafe Lipton black tea sugar and creamer nice peti ais dia comel je good enough kena tak ikan kan Then you got the TV, it's a 32 inch TV. Then you got this desk untuk untuk untuk apa? Untuk bersolek. And obviously you got this two twin bed and an aircon lantai kayu and also meja untuk korang melepak lah actually susunan dia bukan macam ni aku yang susun macam ni alright so next let's see the view okay so this is the view ah, So from your bed, this is what you see every morning. And the view, that's the pool. Me, gym, to gym, pool. And this is the beach. I agak deras biasa rajun tahun. And ada padang yang luas. Sayang ada satu buk kelapa je. Kalau ada banyak buk kelapa kan cantik. So this is the beach, a private beach. So called lah. Bawah tu dia punya bar. Tempat minum, restoran, tempat breakfast. Yeah. Sorry aku tutup. Buka. Okay. So TV dia ada <laughs> kurang jelas di sini ya. Uh, ah, TV Malaysia okey. TV luar Oh tak ok lah So TV dia agak bersemut di situ Tapi tak apa Kalau korang nak tengok TV Penting bagi korang Please do so lah Aku tak nak tengok TV sangat pun This is the room guys, this is the room This is the room guys Aku rasa decent size, big size Kat sini boleh lagi orang nak tidur Kalau tak malu And that's the kiblat hmm. Open wardrobe Memang open betul ni Oh ya, yeah, toilet Forget lah toilet Okay, toilet dia Sekejap, letak remote tu Toilet dia Nice Ooh, Macam baru refurbish je Okay. So beach, hotel, toilet memang kena full mirror eh. Very good. Ada satu pasta. Ooh. Dia bagi macam paket lah. So let's see. What do we have here? Okay, ni dia punya. Okay, nice. guys. There you go. Ada ubat gigi, ada shaving kit. Hmm, ada sikat. Nice. Tisu, ada bidet. Great. Ni tempat mandi dia. Hmm, cantik. Ada okey, dia punya shower macam ni. Okay ni mungkin tengah diperbaiki tak apa then ni body wash dia aha body wash dia jadi lepas aku check in kat Tunang Wayang memang aku duduk kat bilik je lepas ni sebab aku sangat-sangat penat dan kebetulan malam ni pula ada countdown so malam tu aku lepak-lepak dengan member aku jalan-jalan kat luar tengok ambience dia memang best sebab angin sangat kuat macam ni lepak malam-malam ni aku rasa memang sangat best sebab ada angin laut korang boleh gather dengan family boleh pula borak dekat sini pula ada buayan di pantai korang boleh naik buayan macam-macam lah boleh buat Okey, nak dekat countdown aku. Selamat tahun baru 2022 guys. Dan pagi 1 bulan 1 2022 aku decided nak jalan-jalan tepi pantai dan tengok persekitaran hotel. Bagi aku hotel ni hotel yang lama. Tetapi dia punya vibe beach tu masih ada Dan aku rasa sangat tenang lah sebab dia tak high density Dan satu lagi aku suka sangat sebab dia ada balcony Menghadap pantai dan pantai dia juga cantik Cuma sayangnya aku datang waktu-waktu tengkujuh So tak dapat nak mengundi dan air pula terlalu keras But still, it's okay dengan budget yang aku dapat I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright So guys, banyak yang kita tempuh 2021. Aku harap semua keluarga kita akan terus bahagia dan 2022 akan menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan lebih diberkati oleh Tuhan. Duduk rumah pun tak apa, asalkan kita bahagia. Tak semestinya nak jalan-jalan baru nak bahagia. So happy 2022 dan aku doakan semua kita berjaya dalam hidup. Amin. Okey, hari seterusnya sebelum balik aku lepak-lepak dekat Tanjung Balau. Dekat Tanjung Balau ni ada satu JT. JT ni sangat cantik guys. Korang boleh tengok pemandangan laut. Masa ni air tengah surut. Tapi dia punya vibe tu memang best sebab aku sangat suka angin sepoi-sepoi bahasa yang meniup ke muka. Oh ya, yeah, dekat Tanjung Balau ni ada satu tempat kalau korang nak naik kuda, naik kuda seorang-seorang boleh, naik dengan family pun boleh. Bagi aku, harga dia taklah terlalu mahal dan taklah terlalu murah. Tapi okey lah kalau nak experience sekali-sekala. Seterusnya aku pergi ke Teluk Sengat. Dekat sini ada tempat makan. Makan dia memang best. Macam ikan ni nasi goreng telapia harga dia RM13 je satu orang. Memang memuaskan hati. Dan daripada sini juga korang boleh nampak jambatan Sungai Johor yang mana menghubungkan Senai dan juga Desaru. Ni antara jetty dekat sana. Masa ni air tengah surut. So bolehlah aku berjalan-jalan dekat jetty tu. jabatan paling panjang dekat Malaysia yang menghubungkan sungai. tu je lah perkongsian aku untuk kali ni Bagi aku, penerbangan penawar dan desa Aruni memang tempat yang menarik Cumanya korang kena datang pada waktu yang sesuai Janganlah datang pada hujung tahun sebab Air laut dia kalau hujung tahun memang sangat deras Memang tak boleh nak mandi langsung So 2022 dah bermula Aku doakan kita semua menjadi insan yang lebih baik Lebih dekat dengan pencipta Dan sukses dunia dan juga akhirat Bye-bye, jumpa lagi